penal luzatu genuenean, e, bueno, udara guztia dara magu, eh, esaten harri sarri eta herri serri herri arresi behingo zulaka itxalortu bar dugula, eta alata guztiz ere herri bakoitzean erabaki barzela eh, eraikuntza horri ze forma eman. Donostiko lagunek erabaki dute, tantas tantako forma ematea, harri hoiei, eta ben gaude gaur. Eta orotara urren gurtetara begira, egun jada, berrenda irurogei pertsona daude, hausipetuak, salbuespen politika horien ondorioz. Eta egun diogu, e, salbuespen politika horiek indargabetzen ez baditugu, bere zutabe guztiekin, e, zutabe poliziala, zutabe judiziala, zutabe politikoena, komunikabideena, hausipetuak dikan gehiago izango garelako, izango direlako urrengo urtetan ere. Urrengo epaiketak hasiko direnak horrian eta gutxienez berrogeta hiru herritan daude hausipetuak eta herri guzti horietan egongo dira batzarirakietarako deialdiak hausipetu eh, e, horien inguruan eta eskubide horien inguruan eh, babesa antolatu eta herri arrezia sendotzen jarraitzeko. Eta horretarako, erretzen zaituztuko bertaratzeko eta lanera animatzeko.